La intención aquí es hacer una conmemoración del 75 aniversario del exilio, eh, justo construyendo esa memoria histórica en Wikipedia. Nos acompañan también en Wikimedia Argentina, en Buenos Aires, en un par de horas inician en la Casa de Cataluña, en Buenos Aires. Eh, también desde España ya hay cerca de 15 artículos editados en español y en catalán. Digamos que ya iniciamos con trabajo hecho por parte de los compañeros y compañeras en España. Plantilla de artista, hay plantilla de escuela, hay plantilla de y eventos culturales que ayudan a, procurar generar interés en la conservación de la memoria, no solo en conservarla, sino en que las nuevas generaciones se sientan involucradas. Entonces, promover el recuerdo, promover el recuerdo crítico además, es lo que puede hacer posible que las nuevas generaciones sean conscientes de los grados de manipulación ah, historiográfica, cinematográfica, mediática, a los cuales eh, se han visto sometidos pretendíamos con el editatón era darle, por una parte, acercar el tema a personas de otros campos que no están relacionadas con, el exilio y por otro porque vimos que hay una falta de, información eh, abierta y libre y fácil de encontrar que no sea de un nivel académico muy alto y entonces nos, pareció que, bueno, pues la colaboración con Wikimedia México y realizar un editatón sería la forma en la que eh, articularamos toda esta información que está como muy en, el aire, bajarla artículo y darla a conocer al público general. Ah, bueno, hoy estuve editando acerca de los científicos que llegaron a México, algunos ya siendo investigadores, otros no, otros se doctoraron ya estando en el país. Y bueno, la mayoría son eh, profesores eméritos e investigadores reconocidos por la Universidad Nacional, pero hoy solo estuve trabajando con la parte histórica. Así que en el siguiente editatón espero complementar con la parte científica.